Šta je Lara, sine? Lepoti, lepotinja. Pa neće se mrdne mamu ju jebem sad. Neće, njoj malo. Je Jeli Sergej prevarantu? Ajde razbijemo fuj, a? A? Dobro ti fora. Loše vidiš ti dole, Profesionalni deformacija. Ne, ne, ne. ne Riknut će pacemaker ako ne promene bateriju. E sad normalno sviri. država. Kako će noćas dobro se spava, Ja sam ovaj- Uzi ga slobodno. Biciklo nije moje. si Ajmo sad, gospod. Ulična. Vidjet ćeš malo jednog dana deći. Baca svetlost u krug.

Halo, ljudi, ljudi, ono što se desi u gruži, ostaje u gruži. Izvijek, znači, šampan? šampon? E, jel jasno, bratski, kako da rete kovra? Znači, Samo da daleko Život je, moram više puta da se nadruke nadruka ovaj put, nema vata nikako. Jeli? Mora više puta se nadruka kao prskali. Jete, ono. ne brini, mare ti, kažu svi, Gospode nemoj brinuti, boluješ od ljubavi, to se teško podnosi. Toliko je volim, ja nisam sa njom, baš ti sada ja pričam o tom. Toliko je volim, ja najbolje i na kraju ćeš ostati sam kao iz ustanova. Dobro moja, idi s miri Bogom. Ja ne znam šta ću, sam samim sobom. Prošao sam davno smakanje u farbu, Držanje za ruke, ležanje na travi. crne zvezde i šarene laže Suviše me toga, suviše me toga Zviznulo pravi Neću da ispadnem životinja Ja ne umem u dvoje da traje Ja sam ti ljubavna sirota ja Uzimam, a ništa ne dajem Mogu da ti valjam samo dva, tri dana Osjećajem vam, užasno sam šteljiv Ja sam solunac svakog restorana i priznajem, priznajem, priznajem, priznajem da sam neupotrebljiv Neću da ispadnem životinja Ja ne umem u dvoje da trajem Ja sam ti ljubavna sirotinja ti vama ništa ne daje. Najlepše sreće, gde sviće najlepša zora, gde cveta najlepše cveće, gde sviće najlepša zora. Kako si majko, kako si oče, kako je tamo vreme, da li se momci u selu žene, pitali neko za mene. Kako si majko, kako si oče, kako je tamo vreme, da li se momci u selu žene pitali neko? Drago ja ću ti donesem ove moje malo hrane da vidiš. <laughs> To je malo bolja hrana od tvoje. Boki, opet brus nisi ovu. <laughs> Aj, udari, jebem ti mati. Sergej, ponašaj se, Sergej. Sergej, nisi sam. Molim? Nisi sam. Što? Dobro, pomenuo sam Sergija, nisam vas ostale. Mi smo fini. E, mi smo i biti ćemo fini. slikaš deset... Vidi ga robi, brate, ko je došao na staranu, gledaj ga, pogledaj. Stojim ovdje sad i nešto od šest do devet. Kako da se ranjuje, brate, brate, ubi ga. Nešto mi, nešto mi tu zakrenula, je ubi ga, brate, ubi ga. Znači, ubi ga, brate. Imao sad će da objasni. E, sad će da ti objasni Boki. Gledaj kako se to radi. Može? Aj sad ti zabacaj. Sergej, gledaj, majke ti. Šta ti gledam? Gledaj kako se zabacuje. Otvoriš polnu ti i always did sad nisam. Eto, bravo! Tu je ušla, tu, tu je ušla babuške, sad smo je vidjeli. Ovo je ušlo u trsku, da vam ja kažem iskreno. Misliš? Da, ovo nisam. Ma jog. E, ajde. Tu šaran udara. Ajde, manu, nemojte se nadvijem. Nemoj, nemoj zatezati, zakačit ćeš. zobale. Sad za Blaženskog. Za Blaženskog samo. Nije mene dušo ubio. neverna, to neverna. Marija ubija deverinko. Mam, <laughs> ja nisam Pa kaže, sad zdravi ljuba. Nije mene dušo ubilo, ubilo vino rumeno. Pa kaže, ubila me ljubav tvoja neverna nevjerna, nek si prokleta. Bila me gaj, pa su svi brojite figura Ovaj život, život više nije, zašto da se krije, kada tako je. Ja bez tebe ne umem da trajem, i da da trajem a jebote, to promašeni imamo iz Novog Sada, nije fora. Dan je tmuran, ja, mamuran, nemoj srećo, nemoj danas, da ispravljaš krive drine, možeš doći do istine. Pusti lađe neka tonu, daj mi sodu, vikar vodu. Sedi bre, sedi slobodno. Ajde bre, sedi. Ti si kriva zbog mog piva, nemoj srećo, nemoj danas. Mi smo danas blagomeni, poprilično promašeni. meni neki džavo tera, skuvaj kafu, bez šećera mi smo eto blizu kraja, jedan korak od očaja, čuvaj malo nade za nas, nemoj, srećo, nemoj, danas, nemoj, srećo, nemoj za nas. Pazi ljudi, pored ovog svega imate Marija Pecarim. <laughs> pa vezi stvarno. Ево го Blažeski, ево те! Išao sam da im pokaže kako se... Ja, znam, ja objasnio, Loki, kako se... Objasnio, objasnio, umrsio sve i otišao. Javi Dovoljno je to da mi kažeš ti Drago ljube bez tebe ne mogu živjeti Znaju nas svijet, znaju na svijet nauku to Znaju tebe kad ćeš me grliti, po nama ravnaju sad u ovim noćima. Kad ne znate. Znaš kako znate? Kad prati ga do sobe, vrati. Samo malo, samo malo, samo malo pažnje. Ajmo, niži mi čas. Sekaj malo. Niži mi čas. Knetar. Ja počnem da bali, mi te pičku. Stio, stio. Robi, uzbilji se. Majore, majore. Pazi, Marija, što ima uslove za pecanje, čovječe. Pogledaj ovo. Pogledaj. Ne volim da pijem ali sam pijan često, jer uvijek nekako to spontano krene. Pijanstvo je moje, to posljednje mesto, Gde još mogu sresti tople oči njene. Ne volim da pijem, ali tad mi se vraća. Požudna i nežna kao prvog dana. I seda kraj mene čak i piće plaća, sve da mi olakša da zacijeli rane. Kako vreme teče, uspomena bledi. Ali da mislim o njoj nikad nisam prestao. Ja ne pijem zbog nje, pijem zato što vredi. tada, ne znam. Bravo, Robi! Bravo, Robi! Bravo! Bravo! Bravo!